Вітаю! Мене звати Марина і я спеціаліст агенції Белих з працевлаштування та віз в США. Неохоче видають візи людям, які справляють враження потенційних іммігрантів. Отже, складно отримати візу буде молодим неодруженим людям, людям, які вже їздили по програмам обміну в США, людям, у яких є рідні та друзі в Штатах, які зможуть посприяти вашій легалізації в цій країні. Однією з причин відмови можуть бути проблеми в візових запитаннях, порушення візових режимів, депортації, відмови в певних візах. Також не бажано, щоб ви подавались з просьбою про імміграцію до консульств таких із країн, або, наприклад, подавались на лотерею грін-карт. Це вказує на те, що у вас були прямі думки про імміграцію в штат. Тобто, для того, щоб отримати візу в США, ви маєте переконати комісара, що ви не являєтесь потенційним іммігрантом і 100% повернетесь в Україну надати документи, які підтвердять ваші укорінюючі фактори в Україні. Українюючими факторами в Україні можуть бути сім'я, діти, майно, нерухомість, бізнес, тобто будь-що, що вказує на те, що ви точно повернетесь на батьківщину. Отримання візи в США складається з трьох кроків. Кроком номер один є збір документів. На даному етапі дуже важливо коректно та правильно зібрати пакет документів, який вимагає консульство. Крок номер два заповнення анкети ДС-160. В даному випадку треба бути дуже уважним, а також володіти англійською мовою. Адже помилка в заповненні ДС-анкети може бути причиною відмови. Крок номер три проходження співбесіди в консульстві США. На даному етапі дуже важливо правильно психологічно підготуватися. Співбесіда в консульстві триває від 1 до 10 хвилин, тому важливо за цей короткий час справити гарне враження на комісара. Тому перед проходженням співбесіди в консульстві США обов'язково проконсультуйтесь спеціалістами або вашими рідними та друзями, які вже отримали візу в Штати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.